Judy. So, ito po vlog and Q&A. At dalawa lang. Yung what's up, Judy? First question. Ano yung lugar na pinuntahan mo dati na gusto mo balikan? Uy, ikaw. Ano? Tamar. Second, ikaw. Ah. Uy, ah. wala pa. Thailand. <laughs> Bunga ba din? Next question. <laughs> Next question. What have you learned so far in this pandemic? Makaon. Gano? Ha? Makaon. Ah, ano? Munta nga. na ko na. Huwag mag-jowa sa board lahat. Tia. Siya na. Ako na. Ako na. Ako. na. Ako na. Learn ko siya. Okay. May bagsak ka na ba na grades at anong subject? Wala. Pa-shoutout na Ha? Ilan? Pa-shout out, pa-shout out na sad Christine agad. Kaya shout out sa'yo. Wala pa akong kay Chris. bagsak. Shout out kay Christian Dagulan. <laughs> Actually kay ah, Shout out kay JM, shout out kay Ray Zamuza, shout out kay Scarlett. Oh, yan! Tapos na. Ikaw, ang galing mo. Hindi. <laughs> Next. <laughs> Next. Gwen, dito ka. At shoutout pala sa mga Next. friend ko, sila Chris, sila Edlyn, na hindi nakasama. Ako po. At Oh. sila Nikki. So next, Port. sino minahal mong tao? Oy. Ito. <laughs> ngayon. <clears throat> Ano? Ah, ngayon na. Mga Totoo. lagom ayong uyab. My parents and God. Yan lang. Ayan. Aside from them. Wala. Ah, wala. So di mo kami mahal. Balok ako. Kamo. Ah, gamon. Mabalok Next. Beep, uy. Beep. Your biggest fear. Darkness. Hello, darkness, my old Bakit mo pinasok yung pagiging YouTuber? Dahil makatulong sa mga, sa mga... Ngayon, Ken, ngayon, nakagkora sa mga paglimos at mga kaibigan ko. Katulong sa pamilya ko din. <laughs> Seven. Next. Favorite part of your daily routine? Ikaw. Aray. Ano? Mali ko. Kumain. <laughs> eh, ikaw eh. Are you easy to get along with? Ano English ako? Sige. Huh? Hakdong. <laughs> Are you easily to get along with? With? Hotdog. Mula, te. Ocho, tayo na ulit. Nay, ako na. Oh. Ano yung mahirap na tanong na sagot mo? Ang <laughs> mahirap na tanong, ayan. Oh. <laughs> Madali lang, no? Next. Ano yung dream mo na gusto mong makapit? Makapit. Matatandaan. Oh. Ayan. That's all. Magibuhi ang kimay. Ah. At lang. At lang. At lang.